በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በድጋሜ ሰላም እላችኋለሁ። ቀደም ባሉት ጊዜያት ነገረ ፍጻሜ የዓለም ፍጻሜና የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት በሚለው አብይ ርዕስ ስር ስድስት ዋና ዋና ክፍሎች እንዳሉ አሳውቄ ከክፍል አንድ እስከ ክፍል አምስት ክፍል አንድ ማለትም የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ክፍል ሁለት የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ ክፍል ሶስት የታላቁ መከራ ክፍል አራት የጌታ ዳግም ምጽአት ክፍል አምስት የሺህ ዓመት መንግስት በእነዚህ በሶስት ነጥቦች ላይ እንግዲህ ምናልባት ከ13 ሰዓት በላይ እንዳካፈልኳችሁ አስባለሁ። አሁን የመጨረሻውን የክፍል የዚህ የነገረ ፍጻሜን የመጨረሻውን ክፍል ክፍል ስድስት እናያለን። ክፍል ስድስት ምንድን ነው የሚለው የአዲስ ሰማይና የአዲስ ምድር መንግስት ወይም የዘላለም መንግስት የሚል ነው። እንግዲህ በዚህ ላይ አሁን በደንብ ማነጣጠር የምንችልበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ራእይ ምዕራፍ 21 እና ራእይ ምዕራፍ 22 ነው። የተወሰነውን ክፍል ካነበብኩ በኋላ ጸሎት እናደርጋለን። ራእይ አንድ ቁጥር አንድ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን ማየሁ ፊተኛው ሰማይ እና ፊተኛይቱ ምድር አልፈዋልና ባህርም ወደፊት የለም። ቅድሲቱ ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየሁ። ታላቅም ድምፅ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው። ከእነርሱ ጋር ያድራል፣ እነርሱም ህዝቡ ይሆናሉ። እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆኖ አምላካቸው ይሆናል። እንባዎችንም ሁሉ ከዓይኖቻቸው ያብሳል። ሞትም ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም። ሐዘንም ቢሆን ጩኸትም ቢሆን ወይም ስቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም። የቀደመው ስርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማሁ። አለኝም ተፈጽሟል። አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ለተጠማ ከህይወት ውሃ ምንጭ እንዲሁ እኔ እሰጣለሁ። ድል የሚነሳ ይህን አምላክም ሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል። ዳሩ ግን የሚፈሩና የማያምኑ የርኩሳንም የነብሰ ገዳዮችም የስስኛዎችም የአስማተኛዎችም ጣዖትንም የሚያመልኩ የሐሰተኛዎችም ሁሉ እድላቸው በድንና በእሳት በሚቃጠል ባህር ነው፣ ይኸውም ሁለተኛ ሞት ነው እያለ እስከ መጨረሻው ይቀጥላል እና ስለ አዲሲቱም ኢየሩሳሌም ስለ ከተማይቱ ምን እንደምትመስል ምሳሌ ቁጥር 19 ላይ የከተማይቱም ቅጥር መሰረት በከበረ ድንጋይ ሁሉ ተጊጦ ነበር። ፊተኛው መሰረት ኢያስጲድ፣ ሁለተኛው ሰምፔር፣ ሶስተኛው ኬልቄዶን፣ አራተኛው መረግድ፣ አምስተኛው ሰርዶንክስ፣ ስድስተኛው ሰርዲዮን፣ ሰባተኛው ክሪስቲሎቤ፣ ስምንተኛው ቢረሌ፣ ዘጠነኛው ውራውሬ፣ አስረኛው ክርስጵራስስ፣ አስራ አንደኛው ያክንት፣ አስራ ሁለተኛው አሜቴስጥኖስ ይላቸዋል። እነዚህን በኋላ ከለራቸው ምን እንደሚመስል ለማብራራት እሞክራለሁ። እንግዲህ የራእይን መጽሐፍ ቀደም ብዬ አመዳደቡን እንዳሳዩአችሁ ራእይ ምዕራፍ አንድ እስከ ሶስት የቤተ ክርስቲያን ዘመን አራትና አምስት በሰማይ የሚደረጉ ትዕይንቶች ከራእይ ስድስት እስከ አስራ ዘጠኝ ታላቁ የመከራ ዘመን ራእይ ሀያ ለብቻው የሺህ ዓመት መንግስትና ራእይ 21 እና 22 የዘላለም ወይም የአዲስ ሰማይና የአዲስ ምድር መንግስት ነው የሚለው። አሁን እንግዲህ በዚህ በማጠቃለያው ይሄንን ነው የምንመለከተው። እንግዲህ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንዲረዳን እንጸልያለን። ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እውነተኛ የሆንክ ታማኝ የሆንክ ብርሃን የሆንክ ሐሰት የሌለብህ ክፋት የሌለብህ አንድ እውነተኛ አምላካችን የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የአለቆች አለቃ ለዚህ ሰዓት፣ ለዚህ ቦታ፣ ለዚህ ሁኔታ ይህንን ቃል ለመስማት እድል ፈንታ ስለሆንከን ከጨለማ ወደ ደነቅ ብርሃንህ ከሰይጣን ልጅነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ስላሸጋገርከን ጌታችንና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ከክፍል አንድ እስከ አምስት ስለ ዘመነ ፍጻሜ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጻትና ተያያዥ ነገሮችን አይተናል። መጨረሻውን ክፍለ ጊዜ አሁን እንከፋፈላለን። እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እንድትረዳን ለዘላለም የምንኖርባትን አዲስቱን ኢየሩሳሌም ምን እንደምትመስል በዚች በአጭር ጊዜ ውስጥ ማየት እንድንችል ቅዱስ መንፈስህ አስቀድሞ ወደ እውነት ሁሉ እንዲመራን መንፈስ ነፍስና ስጋችንን እንዲያመቻችልን እንቅፋቶችን ሁሉ እንዲያነሳሳልን እንጸልያለን። ተመስገን ስለሰማ በጌታ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አሜን። እንግዲህ ይህንን የክፍል ስድስት ስንመለከት ስለ ዘላለም መንግስት ምንነት የዘላለም ምን ማለት እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንጻር እንመለከታለን። እንግዲህ ራእይ 21 እና 22ን እናንተ በደንብ እንድታነቡት አበረታታችኋለሁ። እንግዲህ ጊዜያዊ ነገር እንዳለ ሁሉ ዘላለማዊ ነገር ሁለት ተቃራኒ ነገሮች dichotomistic view የሚባለው የሁለትዮሽ አመለካከት እሱ የግድ ነው የግድ ነው። ምናልባት ለዘላለም ላይኖር ይችላል። አሁን ግን በዚህ በተረገመው ዓለም ስንኖር ይሄ አለ። ዘላለማዊ ህይወት እንዳለ ሁሉ ዘላለማዊ ዘላለማዊ ህይወት እንዳለ ሁሉ ጊዜያዊ ህይወት አለ። በተለይ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አራት ከ16 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ስምንት ድረስ ስንመለከት ስለ ዘላለማዊውና ስለ ጊዜያዊ ነገር የሚናገር ክፍል አለ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ስናነብ ዘላለማ ዘላለማዊ የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ የዘላለም ቃል ኪዳን አለ። የዘላለም ክንድ አለ። እግዚአብሔር አምላካችን ክንድ ማለት ነው። የዘላለም ርስት አለ። አሁን እኛ አንዴ ጌታን ከተቀበለን መንፈስ ቅዱስን ካገኘን የእግዚአብሔር የዘላለም ርስት ነን፣ የሱንን ማለት ነው። በቃ ማንም ከሱ ሊነጥለን አይችልም። የዘላለም ጽድቅ አለ። ሁልጊዜ right always right፣ ሁልጊዜ እውነት፣ ትክክል፣ ትክክል፣ ትክክል። አሁን ይሄ የሚሞተው ሰውነታችን ከተለወጠ በኋላ ወደ ዘላለም ጽድቅ ውስጥ ስንገባ የዘላለም ጽድቅ ነው የምንለማመደው። የዘላለም ቅድስና፣ የዘላለም ድነት፣ የዘላለም ክብር፣ የዘላለም ወንጌል፣ የዘላለም መኖሪያ፣ የዘላለም ደስታ፣ የዘላለም ጥፋት፣ የዘላለም ህይወት፣ የዘላለም ክህነት፣ የዘላለም መንግስት ሰፊ ነው። ለዘላለም የሚኖሩ ነገሮች በእግዚአብሔር ፈቃድ መሰረት የተደነገጉ ለዘላለም የሚኖሩ ነገሮች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። አንዱ አሁን እኛ እየተጋደልንበት ያለው እየተጋደልንበት ያለው የዘላለም ህይወት ጉዳይ የዘላለም መንግስት ጉዳይ ነው። የማይጠፋ የማይበሰብስ ከእጃችን የማይነጠቅ መለኮት የሆነው እግዚአብሔር የደነገገልን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ የት ነው ያለ ነው? ምድር አለች። ከምድር ጋር ዘጠኙ ፕላኔቶች ድሮ የምናውቃቸው አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ የተገኙ ፕላኔቶች አሉ። እነዚህ ፕላኔቶች የራሳቸው ብርሃን የላቸውም። ከነሱ በላይ አሁን ፀሐይ አለች። ፀሐይ ከመሬት ወደ 300 እጥፍ ነው የምትበልጠው። 300 እጥፍ ትበልጣለች ፀሐይ ከመሬት ብርሃኗ የፀሐይ የውጭው 12000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። መካከል ላይ 40 ሺህ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ሙቀቱ፣ የፀሐይ ሙቀት ማለት ነው። ከፀሐይ ደግሞ እንዲሁ ወደ 2900 እጥፍ የሚበልጥ ደግሞ ኮከብ አለ። ትልልቅ ኮከቦች አሉ። እነዚህ እኮ እነ ሚልክዌይ የሚባሉ በጣም የተጠጋጉ እንደ ወተት ፍሳሽ ያሉ ከዋክብቶች በሰማይ ውስጥ አሉ። እነዚህ ሁሉ ተቆጥረው የሰማይ ከዋክብት ቁጥር ስንት ነው ቢባል ሰባ sextillion ምን ማለት ነው? በሰባ ላይ ሀያ አራት ዜሮ ማለት ነው። ሰባ ሴክሲሊየን ከዋክብት ሁሉም ብርሃን አላቸው። አሁን ለምሳሌ መሬት ማለት ፀሐይ ማዕከሏ 40 ሺህ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ ከፀሐይ ሶስት መቶ እጥፍ ከፀሐይ ሶስት ሺህ እጥፍ ከፀሐይ ሁለት ዘጠኝ መቶ እጥፍ የሚበልጠው ኮከብ ምን ያህል ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሞቃል? እነዚህ ኮከቦች ሁሉ ተቆጥሮ እነ ኦብሱሎን ኡራጋይ የተባሉት ኮከቦች ተቆጥረው ነው እንግዲህ ሰባ ሴክሲሊየን በእነዚህ ከዋክብቶች መካከል ነበረ አጋንንቶች እርኩሳን መላእክትና ሰይጣን ከአለቃቸው ጋር ይመላለሱ የነበረው። ከነዚህ ከዋክብቶች በላይ ያለው ብርሃን እንደ አንደኛ ጢሞቴዎስ 6 19 16 16 እግዚአብሔር ኢመዋቲ ነው፣ ማንም ሊቀርብ በማይችል በድንቅ ብርሃን ይኖራል። ከሰባ ሴክሲሊየን ከዋክብት በላይ ድንቅ ብርሃን አለ። እግዚአብሔር አብ ያለበት አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ሰማያዊቱ ከተማ ያለችበት እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀው ከተማ ሌላም ስፍራ ሊሆን ይችላል። እኔ አልቸግርም፣ ግን አስደናቂ ነው። ልብ በሉ ከሰባ ሴክሲሊየን ከዋክብት በላይ ልብ በሉ 76 ሚሊዮን ከዋክብት ርቀታቸው አሁን ለምሳሌ አንድ ኮከብ አለ። ከዛ ኮከብ ብርሃን ተነስቶ ወደ ምድር ለመድረስ በሰከንድ 186 ሺህ miles እየበረረ ብርሃኑ ወደ ምድር ለመድረስ 500 ዓመት ይወስድበታል። አማርኛ ይገባል? ብርሃን በሰከንድ ሰከንድ እኮ ምራቅ ለመዋጥ ሁለት ሰከንድ ወይ አንድ ሰከንድ ነው የሚወስደው። በሰከንድ ብርሃን 186 ሺህ miles ይበራል። ብርሃን ሩቅ ካለችው ከዛ ከሰባ ሴክሲሊያን ከዋክብት ከአንዷ ተነስቶ እዚህ ምድር ለመድረስ አምስት መቶ ዓመት ይወስድበታል። ይታያችኋል። ከዋክብቶች ርቀታቸው እቺ ምድር ግን የራሷ ብርሃን የላትም። ጨለማ፣ ድቅድቅ ጨለማ የሚባለው ለዚህ ነው። አይታችኋል። ወደዚህ ነው እነኝን መላእክቶች የጣላቸው። እነዚህን ርኩሳ መላእክት፣ እነዚህን አጋንንቶች ወደዚህ ድቅድቅ ጨለማ ነው የጣላቸው። በዚህ በድቅድቅ ጨለማ ብርሃን ሊሆንልን ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ የመጣው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ከሰባ ሴክሲሊየን በላይ ከዋክብት በላይ ከተማ ያለችን እግዚአብሔር አባታችን ሲባል እኛ ልጆቹ ስንባል ከተማን አዘጋጅቶላቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ በእኛ አያፍርም። እሱ ወይ አባባ ከተማ አዘጋጅችላቸዋለሁ ብለህ አልነበረም እንዴ? የት አለ ያዘጋጀህልን ብለን ብንጠይቀው አያፍሩም። ለምን አያፍርም? አዘጋጅተዋላ። ለዚህ ከተማ ነው የምንኖረው። ምድራዊቱን ይችን ምድር ደግሞ አንጠላት። እስከተወሰነ ደረጃ እንኖርባታል። ለዘላለም አትኖርም፣ እሷ ትቀልጣለች። አዲስ ሰማይና ምድር ትቀልጣለች ብለን ደግሞ ሌሎች ሰዎችን አንጎዳም። ይሄ የቤተ ክርስቲያን መንፈስ የቤተ ክርስቲያን አቋም አይደለም እና እንድናየው የሚያስፈልገው ነገር ይሄ የምንኖርበት ዓለም በጣም ጨለማ መሆኑን እንድታውቅ ፈልጋለሁ። የዚህ የጨለማ ገዢ የተባለው ደግሞ ሰይጣን ብዙ ስራ፣ ክፉ ስራ እየሰራ እንዳለ ይህን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። አሁን ሁላችንም ወደ ወደ ራእይ ምዕራፍ 21 ቅድም ወዳነበብነው ክፍል እንድንሄድ ፈልጋለሁኝ። አዲስ ሰማይና አዲስ ምድርን አየሁ፣ የዘላለም መንግስት ምን ማለት ነው ብለን ስንል የዘላለም መንግስት ማለት አዲስ ሰማይ እና አዲስ ምድር ምድር አለች። ልብ በሉ ይቺ ምድር ቀደም ብዬ እንዳካፈልኳችሁ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ ሶስት መሰረት ይቺ ምድር ትቀልጣለች። ምድር አንድ፣ በምድር ላይ ያለው ሁለት፣ ሰማይ አንድ፣ በሰማያዊ ሰማያት ውስጥ ያለው ሰባት ሴክሲሊየን ከዋክብት እንኳን ይቀልጣሉ። ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣቸው እግዚአብሔር ከመኖር ወደ አለመኖር ይለውጣቸዋል። ለምን ያቀልጣቸዋል? መላእክቶች በእነሱ መካከል ይመላለሱ በነበሩበት ጊዜ ወንጀል ስለሰሩባቸው ነው። እንግዲህ ይሄ አልተጻፈም፣ ግን ካቀለጣቸው ተበላሽቷል ማለት ነው። ምክንያቱም ፍርድ ነዋ። የእግዚአብሔር እሳት፣ የእግዚአብሔር ጨለማ፣ የእግዚአብሔር ጎርፍ ምልክትነቱ ፍርድ ፍርድን ነው ነቀፌታ ካልተገኘበት በስተቀር የእጁን ስራ እግዚአብሔር አይወድሙ። የእኛም ሰውነት እኮ በቅስበት አይን ይለወጣል እኮ። ለምን? ስለተበላሸ ነው። አስቀድሞ የሰራን እኛ ማንነታችን ስለተበላሸ ነው። ስለዚህ ይቺ ምድር አሁን ያለንባት ምድር ለዘላለም የምትኖረው ተጽፏል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስትታደስ ብቻ ነው። ፊተኛው ሰማይና ፊተኛይቱ ምድር አልፏልና ይላል። አሁን ያለንባት ምድር አሁን ያለንበት ሰማይ ሰማያ ሰማያት ያልፋል። አዲስ ነው የሚፈጥረው። ልብ በሉ፣ ሁሉን ቻይ ነው የምንለው እግዚአብሔር እዚህ ጋር ነው። ሁሉን ቻይ፣ ሁሉን አዋቂ የምንለው እዚህ ጋር ነው። እግዚአብሔር ፍጹም ያው በማንም ምን አይሆንም፣ አይደግፍም። ከዛ ባህርም ወደፊት የለም ይላል። እዚህ ጋር ተመልከቱ። ባህር ምን አጠፋ? ለምን አሁን ሶስት አራተኛው የምድር ክፍል ውሃ ነው አይደለም? ምድሪቱ ላይ እንደ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ዘጠኝና አስር ምድሪቱን ውጧት እንደነበረ ውሃ እንዳይወጣት እግዚአብሔር ገደብ አድርጎለታል አይደለም የሚለው መዝሙር መቶ አራት ላይ ይሄ ውሃ እንዳይከለበስ በምድሪቱ ላይ ባህር ወደፊት የለም። ለምን ያጠፋል ባህሩን ወደፊት? ምክንያቱም አሁን ያለው ባህር የመጣው ዘፍጥረት አንድ ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔር ደረቅ ምድር ከፈጠረ በኋላ ሳጥራኤል ባመፀ ጊዜ ነው ይሄ ምድር ምድር ላይ ያለው ሶስት አራተኛ ውሃ የመጣው። መጀመሪያ እግዚአብሔር ሲፈጥር ሰማይና ምድርን ምድርን ሲፈጥራት ምድር ላይ ይሄ ውሃ አልነበረ፣ በኋላ ነው የመጣው። በኃጢአት ምክንያት ምድሪቱን አጠፋት። ከኖህ በፊት አንድ የጥፋት ውሃ ነበር ማለት ነው። ይሄ ከኖህ በፊት የነበረው ሳጥናኤል ባመፀ ጊዜ የነበረው የጥፋት ውሃ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር ዘጠኝና አስር ላይ ነው የምናገኘው። እንግዲህ ይሄ ፕሪ አዳማይትስ ወደሚለው ይወስድናል። እሱ እንግዲህ ጥናት ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ ባህር የሚባለው ወደፊት መርገም የመርገም ገጽታ ስለሆነ ወደፊት አይኖርም ማለት ነው። ቁጥር ሁለት ላይ ቅድሲቱ ከተማ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም ለባሏ እንደተሸለመች ሙሽራ ተዘጋጅታ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስትወርድ አየሁ። ታላቅም ድምፅ ከሰማይ እነሆ የእግዚአብሔር ድንኳን በሰዎች መካከል ነው፣ ከእነርሱም ጋር ያድራል፣ እነርሱም ህዝቡ ይሆናሉ፣ እግዚአብሔርም እርሱ ራሱ ከእነርሱ ጋር ሆነ አምላካቸው ይሆናል። በእውነት አሁን እኮ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አናየውም እኮ። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን ይሰድቡታል፣ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን ይተቹታል። ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን የሚተቹት? ይሄ ሁሉ መከራ፣ ይሄ ሁሉ ስቃይ ይደርስብን፣ ለምን ዝም ይላል እግዚአብሔር እያሉ ነው። እንባ በንባ እንባ በንባ ነው አሁን ያለ ነው። ወደፊት ግን ይሄ አይኖርም። ቁጥር አራት እንባዎችን ሁሉ ከአይኖቻቸው ያብሳል። ይደንቅ እንባ ሁሉ ይላል። እንባ ሁሉ ምን ማለት ነው? እንባ ይቆጠራል እንዴ? ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ የሚያለቅሱ። በተለይ ወገኖቼ አጋንንት የነበረባቸው ከአጋንንት ነፃ የወጣችሁ ሰዎች አሁን ጥያቄ ለጠየቃቸው ውስጥ አጋንንት የነበረባችሁ እንዴት ነበር ትሰቃዩ የነበረው? እንዴት ነበር ታለቅሱ የነበረው? ትለፋላችሁ፣ ትደክማላችሁ። ትበላላችሁ፣ አትወፍሩ። ታከማቻላችሁ፣ አትጠቀሙበትም ንብረታችሁ። ታለቅሳላችሁ፣ መልስ የለም። ታለቅሳላችሁ፣ መልስ የለም። የናዝሬቱ ኢየሱስ ደርሶላችሁ ብቻ ነፃ አወጣችሁ። ድንቅ ነው አይደለም? እምባ እምባ ደባል ነው። እምባ ዲቃላ ነው። እምባ ኋላ ከመርገብ በኋላ ነው የመጣው። በፊት የለም ነበር። እግዚአብሔር ሰውን ለእምባ አልፈጠረውም። ቀጥሎም ያለው አብሮ ነው። ሞት ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም። በበላችሁ ቀን ሞትን ትሞታላችሁ አለ እግዚአብሔር። ዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ አዳምና ሔዋን በሉ፣ ሞት መጣ። ሲኦል የሰዎች ነፍስ ማከማቻ ሆነ። ሐዘንም ቢሆን ጩኸት ወይም ስቃይ ከእንግዲህ ወዲህ አይሆንም የቀደመው ስርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማሁ። የሚደንቅ ነው ይሄ። አሁን በአንድ ሀረግ የቀደመው ስርዓት አንድ ሀረግ ነች አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማው። አንድ አረፍት የቀደመው ስርዓት አልፏልና። የቱ ነው የቀደመው ስርዓት? ይሄ ማለት ነው። አራት ሺህ ዓመት አዳምና ሔዋን ኃጢአት ከሰሩበት ጊዜ ጀምሮ ኃጢአት ከሰሩበት መላእክቶች ከወደቁ ሴጣን ከወደቀበት ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ማለት ነው ሺህ ዓመት መጨረሻ ድረስ በሺህ ዓመት ውስጥ ጉግ ማጉግ ይኖራሉ። ገዢ ተገዢ ምንም ግድ የሌላቸው ለእግዚአብሔር ነገር ይኑሩ፣ ያኖራቸዋል እግዚአብሔር። ልክ አሁን አሕዛብ እንደሚኖሩት እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች እንደሚሉ በሺህ ዓመት መንግስት ይኖራሉ እነሱ። የጉግ ማንጉግ መንግስት አለ። የቀደመው ስርዓት ማለት ይሄ ስርዓት system ነው። ልብ በሉ። አንድ አገልጋይ የትኛው እንደሆነ አላቅም፣ መጋቢ ከድር ደልጩሜ ወይም ታደሰ ነጎ ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ አካባቢ ነው የሰማሁት። ብቻ ምን አሉ፣ ባህል አስሮ ሲኮትት ከሴጣን ይብሳል አሉ። ምን አሉ፣ ባህል አስሮ ሲጎትት ከሰይጣን ይብሳል። ተመልከቱ፣ ባህልና ሰይጣን ሰይጣንና ባህል ነው የተወዳደረው። ሰይጣንና እግዚአብሔር፣ ሰይጣንና ገንዘብ። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም አለ የተባለው። ገንዘብ ሰይጣንን ይወክላል በጥንቃቄ ካልተጠቀሙበት በስተቀር። ስርዓት ባህል የሚባለው ሰውን አስሮ ሲጎትት በእውነትም ከሰይጣን ይብሳል። ያየው system ማለት ነው። system አሁን ተመልከቱ፣ እኛ እየገባንበት ያለው system ድሮ ድሮ ድሮ ብር ከሰራን ኪሳችን እናስቀምጣለን፣ ዋለታችን ውስጥ እናስቀምጣለን። ማዳበሪያም ያለን ማዳበሪያ ስር አመድም ፋቅ ፋቅ አድርገን አመድ ስር ብራችን እናስቀምጥ ነበር ድሮ። ባንክ የሚባል system መጣ። ባንክ የሚባል system ከመጣ በኋላ ሰው ሁሉ ገንዘቡን ወደ ባንክ ወደ ባንክ ወደ ባንክ ወደ ባንክ ያስቀምጣል። አይደለም አንድ system ነው። በጣም አደገኛ ሰውን የሰውን ልጆች ወደ ከፍተኛ ባርነት ውስጥ የሚያስገባ ማለት ነው። ይሄ ይቅርታ ባንክ ቤቶች እወቁት። ለማንኛውም ማወቅ አለባቸው። ለወደፊት ወይም እናንተ defend ታደርጋላችሁ። እናስቀምጥ። አሁን system ኡ ገንዘብ የሚቀመጠው ባንክ ቤት ባንክ ቤት ባንክ ቤት ነው። እዛ ነው circulate የሚያደርገው ሰው እጅ cash ኡ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይገባል። አሁን አሜሪካ አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ነዳጅ ማደያ ሰው ነዳጁን ቀርቶ ይሄዳል። ገንዘብ ብር ቆጥሮ አይሰጥም። በ system ኡ በ credit card ነው። smart card ኦች አሉ፣ በ credit card ነው። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም እንኳን አሁን ATM መጠቀም ጀምረናል። ትንሽ ቆይቶ ይሄ ATM ኡ ወደ platinum card system ከሄደ ትንሽ ቆይቶ ወደ ቢግ system biometric identity card ከገባ ማለት ነው። ቢግ system ምንድን ነው እሱ? የአይን አሻራ፣ የድምፅ አሻራ፣ የአውራጣት አሻራና የተረከዝ አሻራ የአራቱ አንድነት ነው ቢክ የሚባለው biometric identity card ማለት ነው። እዚህ system ውስጥ ከተገባ አሁን ለምሳሌ እኔ ATM ገንዘብ ባንክ ነው ያለው። ባንክ ቤት ሲሄድ system ተለውጧል። ምንድን ነው system ኡ? በደም ውስጥ biochip መቀበል ነው ተብዬ ቢባል እኔ biochip ን አልቀበልም ማለት ነው። ክርስቲያኖች biochip ኡን አይቀበሉም። ስለዚህ ገንዘባቸው እዛ ነው የሚቀረው። ገንዘባችሁን ውሰዱና እንደፈለጋችሁ አድርጎ ነው የሚባለው። system ኡን የኢትዮጵያ መንግስት ይቀበለዋል ወይ? አንዳንድ ቦታ እየተቀበሉት ነው ያሉት። chip በሰው ደም ውስጥ መታበቂያው ሊመጣ system ማለት ይሄ ነው። ልጆቼን በምን ላሳድግ? በምንድን ነው ልጆቼን የማስተምረው? በምንድን ነው ውጭ ሀገር የሚሄደው? በምንድን ነው የምንሸራሸረው? በምንድን ነው እንዲህ የሚያደርገው? በምንድን ነው እንዲህ የሚያደርገው ብሎ ስለሚል ሰው ሁሉ ባንክ ቤት ውስጥ ያለውን ገንዘብ አውጥቶ ሊጠቀምበት ስለሚፈልግ system ውስጥ ይገባል ማለት ነው። በእውነት የናዝሬት ኢየሱስ ይምጣ። ባንክ ቤት የምትሰሩ ሰዎች ወደፊት ወደ biometric system ውስጥ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይገባ ሌላም ቦታ በውጭ ያላችሁ ሰዎች confront ማድረግ መቻል አለባቸው። የቀደመው ስርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰሙ። በእውነት እግዚአብሔር ያሳልፈው። በጣም የሚደንቅ ነው። ቫይረስ የሚመረትበት በደም ውስጥ በ biochip ውስጥ psychotronic weapon የሚባል አለ። chip ሰው ሲገጠም ከ radioactive ሞገድ ጋር በተያያዘ በ master ከ master ኮምፒውተሩ ጋር ይያዛል። ከ master ኮምፒውተሩ በ radioactive ሞገድ በኩል በሰው ደም ውስጥ ቫይረስ ተልኮ ሰው እስከሚሞት የሚደርስበት system ውስጥ ነው እየገባን ያለው። የ antichrist ኡ system የ666 system ነው ይሄ። በእውነት የናዝሬት ኢየሱስ ይምጣ፣ ይህንን system ያሳልፈው። ቅዱሳን ይህንን እወቁ እወቁ። ሳናውቅ ተጎዳን ከምትሉ አውቃችሁ ብትጎዱ ይሻላል። ግን ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። በጣም ይደንቃል። ይሄ ሰፊ ነው። ከዚህ ላይ ብቻ ከአምስት ሰዓት የበለጠ ትምህርት ማስተማር እችላለሁ። ምን የሚለው የቀደመው ስርዓት አልፏልና ብሎ ሲናገር ሰማ። አሁን እኔ ከገንዘብ ጋር በተያዘ ብቻ ነው 17 life spheres 17 የህይወት መርሆዎች አሉ። በሁሉም ውስጥ system አለ። system ኡ ደግሞ elite የተወሰኑ ሰዎችን የሚያገለግል ኢሉሚናቲን የሚያገለግል system ነው ያለው። እግዚአብሔር ያሳልፏል። እውነት ነው። ቁጥር አምስት ዙፋንም በዙፋኑም የተቀመጠው ነው ሁሉን አዲስ አድርጋለሁ አለ። እኔም ለእኔም እነዚህ ቃሎች የታመኑ እና እውነተኛዎች ናቸው እና ጻፍ አለኝ ይላል። በጣም ይደንቃል። ምን ሆኖ የሚደንቀኝ እዚህ ጋር መሰላቸው? የቀደመው ስርዓት አልፏል። ቃል ነው፣ ንግግር ነው። ሀዘን የለም፣ ጩኸት የለም፣ ስቃይ የለም ተባለ። የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቁጥር አምስትም ላይ እነሆ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ። ለምን ያድሰዋል እግዚአብሔር? አረጃ፣ በቃ ተበላሸ። ሰው እኮ ሲፈጠር እኮ ለባርነት አልተፈጠረም እኮ ምድሪቱን እያበጃጀ በኤደን ገነት እግዚአብሔር እኮ በኤደን ገነት ለሰው ልጅ አራት አይነት ዛፍ ሆነው የፈጠረለት ለአይን ደስ የሚያሰኝ ዛፍ ፈጠረለት። ለመበል የሚሆን ዛፍ ፈጠረለት። ክፉና መልካሙን የምታስታውቀው ዛፍ ፈጠረለት። የህይወትን ዛፍ ፈጠረለት። የተከለከለ አለ፣ ያልተከለከለ አለ። ደስ ብሎት የኤደንን ገነት እያበጃጀ እንዲኖር ነበረ ሰው የተፈጠረው። አገኛችሁት? ክፉ ሲገባ እግዚአብሔር የፈጠረውን መልካም ነገር አስረጀው ማለት ነው እና ከዛ ከዛን ጊዜ ነው እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ መርገም እየጨመረ እየጨመረ እየጨመረ መጣ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይችን የተረገመች ምድር ያቀልጣታል፣ የተበላሸች ምድር ያቀልጣትና እንደ ተስፋ ቃል ሁለተኛ ጴጥሮስ ሶስት ላይ እንዳየ ነው አዲስ ሰማይና ምድር ይፈጥራል ማለት ነው። እፈጥራለሁ አለ ይልና እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸውና ጻፍ አለኝ። እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ መናገር እፈልጋለሁ። አንደኛ የታመነ፣ ሁለተኛ እውነተኛ። በጣም የሚደንቁ ቃሎች ናቸው እነዚህ። እነዚህ ናቸው ከምድር ገጽ ላይ የጠፉት። አሁን ምንድን ነው የጠፋው ከምድር ገጽ ላይ? የታመነ ሪላያቢሊቲ ወገኖች፣ ይሄ ነው የጠፋው። ሰይጣን ሐሰተኛ የሐሰት አባት ከሆነ ልጁ ሐሰተኛው ክርስቶስና ሐሰተኛው ነቢይ እንዴት በንግግራቸው እንዴት በእውቀታቸው እንዴት በስራቸው የሰው ልጅ እንደሚጠቅሙ ተደርጎ ታማኝነታቸው እና እውነተኝነታቸው እንዴት ሊረጋገጥ ይችላል? እውነተኝነት ከታማኝነት ጋር ይገናኛል። እከሌ እውነተኛ ነው ከተባለ ታማኝ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ተናገረ። ምን አለ? በህዝቤ መካከል አድራለሁ አለ። እውነት ናቸው፣ የታመኑ ናቸው። እንባቸውን አብሳለሁ። ለቅሶ ከእንግዲህ በኋላ አይሆንም፣ ሞት አይሆንም፣ ሰማይና ምድርን አቀልጣለሁ፣ አዲስ ምድር እሰራለሁ አለ። እነዚህ ቃሎች የታመኑ ናቸው፣ እውነተኞች ናቸው። ባለፈው ትንቢቶችን፣ ምልክቶችን እንደነገርኳቸው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይሆናሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሆን እና አለኝም ተፈጽሟል። አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ። ለተጠማ ከህይወት ውሃ ምንጭ እንዲሁ እሰጣለሁ። ድል የሚነሳ ቁጥር ሰባት ላይ ይህን ይወርሳል አምላክም ሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል። የመጨረሻ የሰው ልጅ ሊወርሰው የሚገባ ነገር ምንድን ነው ተብሎ ሲጠየቅ የሰው ልጅ ሊወርሰው የሚገባ ትልቅ ነገር ምንድን ነው ተብሎ ብጠየቅ የእግዚአብሔርን አባትነት መውረስ ነው። ይሄ በመንፈስ ቅዱስ የሚሆን በልጅነት ስልጣን የሚገኝ ነው። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም እየተመሰገነ ይሁን።